стояла, в опале кудрявая стояла. Люли, люли стояла, люли, люли стояла. Никому березу заломать, никому кудряву заломать. Люли, люли заломать. дочка, сделай себе ты будочка. Любовь. проснися, а ты душа моя, пробудися, люли, люли, пробудися, люли, люли, пробудися, пойдем в день веселиться, пойдем в день веселиться, люли, люли, веселиться, люли, люли, веселиться, попали.